Tu es le L de miracle. Tu es le L. Tu es le L de miracle. Tu fais des choses. Tu fais des choses. Des choses qui me dépassent. Tu fais des choses. Tu fais des choses qui me dépassent. Tu fais des promesses des promesses qui se réalisent. Tu fais des promesses, des promesses qui se réalisent. Tu es le L, tu es le L, tu es le L de miracle. Tu es le L, tu es le L de miracle. Tu changer changé, transformer ma destinée et mon avenir en toi est assuré. Ce n'est que par grâce. là où les hommes ne peuvent voir. Tu me façonnes, te révèles dans ta splendeur. Ce n'est que par grâce. Yahweh. Olou. izangulue izangulue izanguluna yawe izangulue izangulue izangulue izanguluna yawe izangulue yeah. loué, et izanguluna Yahweh tu es mon elle. j'élèverai vers toi ma louange tu es mon elle. toi en qui j'ai fondé ma foi oh tu fais de ma vie un signe, un miracle. Oh, oh, oh tu es mon elle. J'élèverai vers toi ma louange. Tu es mon elle. Toi en qui j'ai placé ma foi, et tu fais de ma vie véritable témoignage, un signe, un miracle. Oh, oh. Ce n'est que par ta grâce, Adonai, ce n'est que par ta grâce. Et encore izankulu izankulu izankulu na yawe izankulu izankulu izankulu izankulu na yawe izankulu izankuluwe izankuluwe izangolu na yawe izangoluwe izangoluwe izangoluwe izangolu izankulu izankulu izankulu nayawe izankulu nayo izambulingo nayo tatae izankulu izankulu nayo